じゃあね、バイバイ。バイバイ。明日小テストだって言ってたじゃん。えー、コンビニ寄ってくお、いいね。ひと た見ぬあなたへ胸を張って会えるように僕は僕に負けず